primera acción que realizamos como seres vivos es romper con el espacio. The first action we perform as living creatures is to break the space.